אז שושי גייז, אז אמ, היום אנחנו מתחילים את הבלוג השני בניו יורק. אה, למעשה היום הולך להיות מעניין. וואו. וואו, כמה זמן לא הייתי פה. אוקיי, אז מה ששכחתי להגיד זה שזה בעצם bakery של חברה. כל, כל הפרטים וכל העמודים שנמצאים למטה ב description, אה, והמשך צפייה מהנה. אז אנחנו פה בסופרמרקט יפני. אז יש פה מלא מוצ'י. עם חברים שלי אה, מניו יורק. זה נורא. תגיד היי. היי. הגיע הזמן לקנות קצת דברים יפנים מוזרים. זה חלב מתוק, זה נורא טעים. אבל זה... טוב, אתם רוצים? אוקיי, אז עכשיו אני הולכת לטעום את זה. אה, כולכם מוזמנים להלוויה. לא קוראים נורא. נורא? זה דוחה, אבל זה לא כזה נורא. זה דוחה. זה דוחה. עכשיו אני גם הולך לעשות את זה. אה, זה טעים! באמת טעים לך? זה חלב? כן. חלב. טופים הטעם חלב. חלב מתוק. אוקיי, אז אנחנו פה בסרט עידן הקרח החדש. אני מת לראות את זה. ואנחנו נראה לי נפגש אחר כך.